Ola, son Isabel Patiño, eh, directora de Galimédica Los Arcángeles e de Zulip Editora e quero apoiar este proxecto de, de STH eh, Píntame o delas Fest porque é un proxecto feminista que apoia as mulleres que apoia as mulleres grafiteiras e artistas eh, para darlle visibilidade co cal eu apoio Píntame o delas Fest